ба сами шумо тамоми мардуми ғариб мерасонем касоне ки дар федератсияи русия фаъолият мекунанд агар шумо аз ҷиҳати регистратсия миграсионӣ ва убури сарҳадотан қисӣ мекашед ба шумо як компания беҳтарин ва боваринокро муаррифӣ мекунем ки компания акаи акмал аст ки бо сад фоиз гарантӣ бо шумо кӯмак мерасонад офис метрои теплистон ва номеро дар рӯи экран البته از نام کانال کلخوز آباد تیوی بید با شما تخفیف ها داده می شود زنگ زنید به شما کمک رسولینده می شود السلام علیکم پسپسکوی کلخوز آباد تیوی این امروز نرخوی سیمه بلوک و کلدسو را تماشا میکنیم نه کلدسو 300 سومونی سامانی بوده او سومون سامان بود کلدس در این نیمتا گوش 200 سامانی این ها ریختر هیو سیم داره این در سیم بار ایکی سامان بوده калориҳо 200 тумон бачаҳо пурсида сабде инаи симиблоко будай симиблоко чор сомони ҳатти бор каданаш бор када метиҳан чор сомон ҳат заказ марҳамат ина бачаҳо симиблокои бари баҳорои бозори калхозобод адреси мон пеши баҳор оила инҷа бачаҳо кор карда Кладеса си му локара. Не э, чека? Бар метр ба си А, короче, колодецо. Колонош, як метр бъда, иш нин метр. Не, нин метраш, десат сомони. Не, бачо, десат сомони, йоша там ушо кнем. Идеш, як метр бъда, йош пад закасай. Закас кнем, ахсат дехта метра. Иш як метр бъда, йош. Ина, галсиш, саксан бора. 5-10 сантиметр. 10 сантиметр хай 10 сантиметр буда ина бачо бақуват барои хавза хоҷахона ана бачо тамошо кунем он аҷа кришка ам да кришкаш ам 200 сомон да болои калоди сомон да кришкаш хоҷахона ра мекуна ина не кришкаш 200 сомон холи хуш 200 сомон да ина аҷа бо тайёр кардисан сетка пекка мондагина سیم خطی این هم خیلی بچه ها ترخورش میدیم حالا چه کلا دیستمون نیم مترش 200 سومون کرشکش هم 200 سومون کلا دیستمون یک متر 300 سومون 300 سومون دست سیمی بلوکو 4 سومونی خطی بول کدنش بده 4 سوموندن یکلا بیرشده منزلیمون بزرگ کلخوزا بود بری بحروی زپرافکا هر حوال بچه ها خاموش میمونیم زن زنه حتما اینا بچه ها سیمین بلوک رو تیار کرده استن طرز سیمین بلوک تیار کردنش اینا تش پدون میمونه بو نیچگه نیچه سیمین خوش ها سره اینده یگرمه کلا خوش ها یگرمه کلا پلاس بر مشاهی خنچه بولده اینده besh olti padon olti padon xullas olti padonda nechta simblokdan to'rtta to'rttadan a ta kilo 24 to'rtta bo'ladimi yigirma to'rttaga yigirma kilo sement shundaymi бесчет у нас смеблок да 20 килограмм смен медоза бачоина качествоваш назрда bir xili birga bir qiladi qanday bo'ladi u zakaz bo'lsa birga bir qilamiz bu ham narxi qancha bo'ladi bu ham to'rt so'mdan to'rt so'mdan zakaz sement хулас бачо заказ кунем як ба як боша як хамбурга як ягма смен меандоза качествоаш нағз мешава бачо тайёр кардаса ози ина блокора пресасла буркуна деша кой аслан сурбамаса 600 дона 600 дона мана бу энди соода қуриш қийин бўлади да ҳад дона як рӯза шашта дона аҷоиб Ina bacho, sen bloku tayyor şey. Çortaş da, bir de çortomoni. Yaşlı da як минут тайёр мешава ино ина 16 тим рафт короче майли болар ишланга омад сав бойлар майли бачо ина подписаса кинен комментар ада нархора бинависен чи хела қимат а кас чиста башан биён хитом бинен тамошо кинен рақамошо мемонем зан занем бачо майли ишизга омад сав боле майли брат барори кор саломат боле хоб